денеге электр зарядын берүү кубулушу электрлешүү деп аталат эгерде айнек пластинкага чоюн салмакты коюп ага жүндүн бир бөлүгүн тийгизсе анда салмакка туташкан электроскоп анда заряд бар экенин аныктайт бул учурда жүндүн бөлүгү дагы заряддалат жана анын заряддалганын башка электроскопко тийгизип билсе болот